V tomto výukovém videomodulu si ukážeme pitvu klávesnice. Nyní si ukážeme pitvu multimediální klávesnice. Tak, podíváme se ze spodní části a jak je potrné, je tady celá řada šroubků, které budeme muset očroubovat. Tak. Žádný šroubek asi nezůstal schovaný. Tak zkusíme klávesnici odklopit. Vždy pokládáme tlačítky směrem dolů, protože u eh, starších klávesnic a většiny současných jsou tlačítka samostatná. To znamená, kdybychom to otočili vlastně tlačítka z hůru, tak se nám okamžitě vysypou. Existují už dnes klávesnice, které mají eh, ty jednotlivé bloky podle té alfanumeriky a numerické klávesnice a řídících kláves eh, jakoby v jednom celém zalitém bloku. Jo? Tak pro jistotu, kdyby to nebylo, tak to odklopíme tímhle tím způsobem. Tak se podíváme, co je vnitř. Výborně. Akorát nám tady něco drží, ale to vůbec nevadí. Tak. Takže eh, tady máme silikonovou podložku, která vlastně představuje jednotlivé klávesy. Jejím promáčknutím dochází k vytvoření požadovaného tlaku a následně k zpětnému tlaku na tlačítko, aby šlo k jeho vymáčknutí opět ven. Tak. Dále tu máme jednotlivá tlačítka a plastové kontrolky. Tak. My se podíváme na další část. Takže Tady máme folii a další šroubičky. Vidíme, že celá elektronika řízení klávesy, klávesnice je velmi jednoduchá, kromě tří indikátorů eh, stavu té klávesnice. Tady prakticky není nic eh, zajímavého. Zde je zaslepen řídící mikročip klávesnice, který vlastně na základě stisku tlačítka a vyhodnocení celé této sítě, kterou vidíme pod ním. A to jsou tady ty jednotlivé vstupy maticového charakteru. Získává potřebnou informaci, kterou následně přes tuto eh, jednoduchou kabeláž eh, vyšle do počítače, kde si ji převezme driver a následně buď tedy splní nějaký příkaz, nebo například v textovém editoru vypíše stisknutý znak, respektive klávesu. Tak a teď se podíváme na toto zajímavé klávesové pole. Takže na první pohled se jedná o folii, která má na sobě vodivé stopy Podíváme se blíže. Jedná se o celkem tři folie. První folie obsahuje vodivá tlačítka. Nejspíš se bude jednat o postříbřený porách. Další folie je bez vodivých částí, ale obsahuje otvory přesně v místech, kde máme vodivý bod a druhá folie je prakticky zrcadlová a obsahuje opět vodivé asi nejspíš postříbrné cesty. Pokud tady vlastně dojde k takovému propojení, tak všechno je od sebe izolováno, kromě místa, kde jsou proti sobě dva konce kruhového charakteru, které vlastně signalizují, že na něm je klávesa a při jejich dotyku dojde ke spojení. Respektive se horní vodivý bod a spodní vodivý bod dotknou, protože v té třetí vrstvě foliové je v daném místě otvor. A to je celá klávesnice. Díky eh, tomuto principu se dnes používají i klávesnice, které jsou takzvaně čistě silikonové. Obsahují vlastně eh, tuhletu folii a celý ten plastový kryt je odstraněn a je to celé zalité pouze do takového jednoduchého tvaru, který připomíná zhruba asi tak tento tvar a je zde tedy výstupen. Výhoda takové klávesnice je ta, že ji můžete srolovat od misí sebou kam chcete. Eh, v poslední fázi jsou pak tyto klávesy, respektive celé tyto klávesnice nahrazovány laserovou holografií.